એક ગીત વસંતનું તો વસંત મલકે કોકિલ ટોકે વસંત મલકે કોકિલ ટોકે આનંદ અપરંપાર વસંત મલકે કોકિલ ટોકે આનંદ અપરંપાર શુષ્ક થયેલા વન ઉપવનમાં ફૂલોના શણગાર શુષ્ક થયેલા વન ઉપવનમાં ફૂલોના શણગાર ક્યાંય નહીં વરસાદ છતાંય हरियाड़ी रे छाई क्या नहीं बरसात छताए हरियाड़ी रे छाई जलस्थल नभ श्रृंगारित करती ईश्वर ने अखिलाई क्या नहीं बरसात छताए हरियाड़ी रे छाई क्या नहीं बरसात छताए हरियाड़ी रे छाई जलस्थल नभ श्रृंगारित करती ईश्वर नीय विस्मित नयने सुष्टि निरखता रणजन अंतरतार विस्मित नयने सृष्टि निरखता रणजन अंतर तार वसंत मन के कोकिल टब के आनंद अपरंपार आनंद अपरंपार आनंद अपरंपार प्रीत गीतनी मौसम मलके प्रीत गीतनी मौसम मलके यौवन नो उल्लास प्रीत गीतनी मौसम मलके यौवन नो उल्लास मलका लोमा गुंजन मगमगती अभिलाष गीत गीतनी मौसम मलके यौवन नौ उल्लास मलका तासु लोमा गुंजन मगमगती अभिलास प्रकृतिना रोम रोममा उमंग नो थनकार प्रकृतिना रोम रोममा उमंग नो थनकार वसंत मलके कोकिल चौके आनंद अपरंपार आनंद अपरंपार शुष्क थैला वनोप वनमा फूलो ना सनगार वसंत मल के कोकिल चौके आनंद अपरम्पार आनंद अपरम्पार आनंद अपरम्पार